叫婆婆哎！哎呦，你叫婆婆，好恐怖啊！你竟然叫婆婆啊！婆婆婆婆婆婆，快叫婆！第这样有讲哎，婆婆才会疼你。嗯，赶快叫婆啊！